大家好，我是凉州，欢迎大家来到我的频道。今天这个影片当中呢，要跟大家聊一聊川普啊被抓的这个原因啊，最后会跟大家聊一聊在这个事件中最大的受害者是谁啊？对，然后这个川普他最呃就是他最被抓的这个原因呢啊，第一啊他是党派斗争的这么一个牺牲品，因为他两次因为 呃，封口费引起争议都发生在这个大选之前，而且两次这个民主党发起这一个诉讼呢，都是为了阻挡这个川普当选。因为在美国，这种呃封口费也叫呃 hush money，它其实是一种合法的呃这种操作。如果你以这种名义抓捕川普的话，其实就是呃欲加之罪了。然后第二个，这个川普被抓的原因其实是。 美国社会呃撕裂的一个一个症状，因为现在的这个美国社会，他们的底层的民众，就是因为他有选票，但是他已经不相信这个这个这个制度了，而相信这个个人。这就举个例子啊，好比在那个呃两千一六年那次选举的时候，很多桑德斯的那个 <laughs> 选民，他的票仓，他在看到双培桑德斯呢没有希望。 呃，出局的，呃，对，没有希望呃入选这个候选人的时候，他就转头去投了川普，然后，但是他两个人政见其实是南辕北辙，一个是极左，一个是极右，所以呢，这个就是已经呃反映了现在美国他的一个民众他已经不相信这个美国的这个整个的制度设计啊，反而相信这个。 个人，而在这种情况之下呢，那么这一种他的党争也也也变形了，也变质了，变成了打击个人。对你像现在可能民主党他已经啊，他在准备这新的一期二零二四年的选举的时候，他就不再是去跟共和党他在他他在斗争，或者在在在会去打击共和党，而是他要打击阻止川普就行了。所以呢，这个就是。 啊，川普他最近因为这个封口费的这个事件被抓的两个最大的原因，而且啊，在这个这个这个事件当中，他这个他导致的一个最大的受害者其实是美国的法治啊，对，因为现在他体现出的这个这种这种这种症状，就是他的那个党派利益已经凌驾于这个国家利益之上了，就是。 如果嗯，就是如果他现在的这个现任的民主党的这个总统啊，如果他不司法赦免前总统的话，如果这个 <laughs> 抓捕这个前总统从川普开始变成一个一个例子的话，那么就是美国他韩国化的开始啊！美国的总统他也会进入类似于韩国正常那种死循环，他的总统一下台就会进入监狱啊！这个是一个非常不好的征兆。 好，今天的视频就跟大家聊到这让我们下个视频再见了。